بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من خلق القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آل المطهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين باقي جماعة السلام عليكم to barkanmu da saduwa a wannan rana ta laraba mai albarka ba don komai ba don gabatar da karatun littafi mai albarka muwadda malik har ila da yanzu muna cikin kitabul hajj da iko na Allah da kudura ta Allah a yau ina ga muna sha biyu ne ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yake ya yi daidai da sha shidda ga watan uku a lissafin nasariya dubu biyu da ishirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka kamar yadda muka faɗi kitabun jalilun alimun jalilun litahi babba kuma ni babban malami shi littafin babba kuma malamin babba saboda imamu malik idan ana lissafa malamai na duniya to su ne ɗan sahun gaba in ana maganar malamai duniya su ne ɗan sahun gaba wajen yi wa addinin musulunci hidima yanda suka sadaukantar rayuwa addinin musulunci ya sabu gindin sama ya iya ƙoƙarin shi fatanmu allah sakauta mai da malamai ko shakka babu dukkan su suna da girma kwarai da gaske tun da alamu sallallahu alaihi wasallam ya ce alulama ulama warasatul sannan kuma wani wuri ce akrimul ulama faman akramahum faqad akrama Allah yace su malamai magada annabawa ne sannan kuma sai yace al au la yurisu dinaran wala dirhaman su gane na malamai da sajawa a wajen annabawa ba gado bane na kuɗi ba gadon shanu bane ba gadon gonakai bane gado ne na me gado ne na ilimi don su annabawa ba su bar dukiya layuwarsu dinaren mu da haka ba a gadarwa daga wajensu dinare ko kuma dirhami in ka kalli annabin allah annabi zakariya yana yin addu'a wanda za a bashi magadu wanda zai gane shi amma malamai suka ce annabi zakariya babu abin da ya bari amma yana roƙon Allah Allah ya bashi wanda zai gane shi kuma Allah ya bashi da annabi haya saboda haka malamai suna da kima kwarai da gaske ko shakka babu to musamman su irin waɗannan wanda su rayuwar gaba ɗaya a bisa hidima ne akan addini ƙoƙarin da suka yi ƙoƙari ne akan addini to dole ne mu yi masa addu'a kuma banda su ma kaga sauran malamai annabi ya ce ku girmama su duk wanda ya girmama malami ya girmama Allah in ka dauki akasin haka wanda ya wulakanta malami ya wulakanta ya wulakanta Allah duk wanda ya girmama malami ya girmama Allah sannan duk wanda ya wulakanta malami ya wulakanta Allah saboda Allah da kashi ya wanke malamai ya musu shaida shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu kare subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne za ka bauta wa ka samu lada amma duk wanda ka bauta mai babu lada Allah ne kaɗai za ka bauta ma ka samu lada sai ce annahu la ilaha illa huwa sai ce wal malaikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qisas malaiku ma sai shaida sannan kuma sai kawo malamai malaiku sun shaida bayan malaiku sai wa sai malamai kaga malamai su ne lamba ta nawa su ne lamba ta biyu malamai su ne lamba ta biyu wajen shaidawa Allah ne kare abin bauta wani malaikatu sai ce wa ulil ilmi qa'iman bil amma kuma kaga sai ce ulil ilmi qa'iman bil Ma mabuta ilimi wanda suka tsaya da adalci me yake nufi adalci shine wanda ya tsaya bisa karantarwar manzo Allah shine adalci karantarwar manzo Allah sunnar manzo Allah shi ne adalci don ta hanyar da za ka bi inda ba karantar roman za Allah ba ce ba ka yi bin adalci ba ka yi ba duk wanda ga ya wato ya yi magana an ce wannan magana ta yi daidai to insha Allah ya bi min ya bi ƙala lahu ƙala rasu nan ne zai samu adalci bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama alkur'ani da hadisan shi to shi yasa ya ce ka'iman bilkisin wanda yake tsaye bisa adalci wanda ya shaida bisa karantar matsala Allah ne zai iya wa shi adalci ya wa wani ma'adalci. amma wanda bai tsaya ba bisa karantarwar Allah karantarwar manzo Allah Qur'ani da hadisi to ba zai iya bawa wani adalci me yasa za ga kullum kan shi yake so me yasa a kullum yau za ga iya tunkuɗe wanda ba shi ba shi yasa aka ce mutumin da ya kauce a gaskiya to ya fi shaidan ɓarna, ya fi kafiri ɓarna a gurin Allah E, duk mutumin da ya karanta amma kuma bayya aiki da karantar maza Allah to ya fi shaidan barna ya fi jahili barna ya fi kafiri barna wato a gaba da wani mutum ya jangwale da giya ya jangwale da giya ya sha giya ya tattun yana ta yana ta gani sai aka tsaye da shi aka tsaye mai kai wai wannan abar da kaje ka sha ita giyan da menene matsayin ta sai ce haramun ci haramun ce ce wallahi haramun ci sai a gaba da malami duk kare da malami na bidi'a wanda abin da ya sa gaba neman abinci ko dan duba ne ko dan ne. sai aka mai A akan aikin da yake na barna shi mai makon ya ce wannan aikin barna ne sai ce a neman abinci da muke to ku auna magana ku ko ne barna shi mashayin giya ya yarda giya haramun ci? kada amma shi wannan wanda yake duban shi da aka zo aka ce mine ne matsayin wannan dubar da kake sai ce a wannan eh ai dai ma abinci ne miki kaga shi ba zai iya ba haramtawa saboda me so bin sharrin kaucewa karantar manzo Allah karantar manzo Allah ita ce kadai za ga mutum ko da kuskure yayi in ya gano kuskure zai zo ce kaza kuskure ne amma ko ma zai ka ba in dai ba karantar manzo Allah ba kake in kai kuskure to in aka ce ka gyara kuskuren na fa to ina tsammani gara a ɗauki bindiga a yaƙi da yaƙi ko gara a garjagar a yaƙi da yaƙi to amma ina bisa abin kana yi don allah ne don annabi wani ma mai gaya ma bindiga kuma kuskure da kanka sai ka ce ka dai kuskure ne ga daidai ke shi to wannan sai wanda ya fi karantarwar manzo allah ne adalci yake shiga kan shi yawa kan shi adalci yawa wani